sedica real estate basangibwa wakiso jojo kubango basanga kuchizimbe cha mayor aba international state designers bakutegeza nti bakolera branding materials zonna kakati gwa campaign genda bakolere t-shirts genda bakolere uh, stickers banners nebirala bali wali ku ntebero dio uh, position freedom city ena masuba isimu edi 0758 nya 889 nya emu emu 0758 nya 889 nya emu emu house of zakand wafe uganda ekutegeeza nti genda osasula ezakayo gumi nomunange ekiseera kituuse bwosasula zaka okyusa obulamu bwabantu ate naawe emaali yeyongera okubanga erongosebwa bali waliko old campala pot mwenda periman garden opos ne old campala primary school essimu 0 7 7 7 22 12 21 abakozi betagibwa management nekitongole ekiyitibwa kenorad foundation international nga basangibwa gayaza mu kasangati town council betaaga abakozi mukaaga abakozi abo balina okubanga tebasusa myaka 28 buli omu asaba ah, omulimu olina okubanga olina diploma mu social work public administration oba development studies olina okubanga olina national id omusaala mitwalo asatu mu ebiri buli mwezi wandikira director kenrod foundation international uh, oba okuba ku 0752656 9 7 ebyo bibadde ebirango byo ku pal fm eno gitukuvu katugeze mwenda pal fm radio yo etaliriza nsonga yonna kikumusanvu katugeze mwenda pal fm ekula ly'omuntu wa bulijjo yes tugamba nti water bombshell okwaniriza ku radio ewulirizibwa naye ekola eri omuntu abulijjo munange nkwebaza nnyo gyosinzira okuba nga otegaseko nze nyombi mahmud akulamusaako te bombshell mwoyo gwa ggwanga the patriot program wetuli eh, ensonga ezigenda maaso mu ggwanga zetutunuliramu naye nkwebaza nnyo gyosinzidde okuba naffe abali ku www pal fm co ug abatuulirizanga musinzira ku mobile app ogenda bugenzi mu google play store wano downloading application yaffe obeera onfuna live loud and clear kakati nno munange ogamba otya munange lengera lengera bannauganda wano water bombshell ayagala okundabako kakati teka mbutesi genda ku facebook yoteke mpale fm uganda ojja kuba otufuna bulungi nyo nyo nyini ddala olunaku lwajja okwadde kulonda kwa nrm primaries ebyavuddeyo eh, bikanga tuulabye baminisita bangi ne bainkambent tebakomyewo tulabye emivuyo egyeyolekedde mu kulonda emivuyo egyabadde mu bifo ebitali bimu awamujjukira tebalonze banabaga nti ate tulina kuba tetuli mu rejesita ate banabaga nti apresident agati mwenna mulonde kasita mubanga muli bakibiina twalabye okuyiwa omusaayi egindi Uh, saidi zembale twalabye embeera etabadde nungi baminisita abatazze uh, wano nno akalu kano kategeeza ki naddala nga tusemberera akalulu akawamu bingi bye tulina okuba nga tutunulira mu programu eno eya leero nali wano uh, n'emirundi gye buvuddeko naŋŋamba nti akamifu kenale mu kazibu tekasoboka ng'omuzimu mu nsonga ze yali awa naddala eri abeesimbyewo nti oteekamu kingi ate bw'ovaayo n'ogenda mu kawamu ate nako nga kazito nnyo bannayuganda beewuunyizaga nti ei eh, abasajja tebazze minisitiri yoda uh, uh, simewo nsubuga togikwatako nga yawanvuwa nnyo ate bingi byetugenda okuba nga tutunulira waakiri mwami tamale nkwaniriza nyo mm. mu show eyaleero mm. mm. nembaga nti mafia yeyawangudde gwe buli kimu kirimu mafia wayi nembaga nti omusajja omusiguze w'abakazi hmm. yetawerekera bagenda kwogereza hmm. ye akwanira ku kyalo gwe muleeta gwakwana kakati mafiya beekozesezza bagudde kati ate yerinda balala bekozesezza mukalulu bano bezeekozesa kubanga yeeyina ekintu kimu eyina abalusula eyina abanyampi azirongazi nga abanyampi abo webali n'abalusula yo togirabako babali ku farms abafuwamika bali musere nabanyumwenge abawangudde era bamafiya kati batulaba mbadde mbalaba mbadde mbalaba ewaka batudde hmm. eh, naye ndabyemu nga profesa profesa mulabyeko omanye bafunye ekizibu betemyemu abalusula n'abanyampi bewaggudde ku bakama baabwe <laughs> nebakolawo ekyabwe kakati ekyokubiri baminisita batudde naabo njagala danyini miso ampa obuyinza mbakube mu vidiyo baminisita abatudde owa fainansi ekitutulani nga bategeka okubba sente zino biliyoni ebikumi ebina eza dola zebaleese era mugenda kulaba amasanyalaze mangi nga gavaako kuba baagala zibbira mu bumeme eno muleya baabalemeredde musajja yabalemeredde lutwama nebasalawo bamuwandikeko bulungi nnyo emu ku sitole yafulumye mu red paper dala bagirinda oba mugundi nga bamuwaana mhm. ate neyafulumye mu red paper tebamwogeddeko kakati mweno mwenda bagenza ewowe nabakolera atiko thats why i love at your newspapers nabalaga jjo nga red paper ewandiise enguudo mu kibuga nga ne kalina kinaye awandiise mu monitor the same hand we can make a hundred kilometers manyi mmeka nga story yemu lola mafia agents kakati mwe this is the struggle mwe mbate mumanyi struggle the, the mafias wanted to control the state and retain what they have rooted and get a chance of rooting more kati abo nabe mulaba eh, kwa bawangudde hmm. ba mafia ba hmm. wangudde ba wangudde anti motoka bagijeko emipiira bataddeko emipya tebalina kibakyusiza ati bagenda kukozesa bano kati bakubye gundi uh, yanite nebaliza mutani era namubagamba ngenda bakubira wano nga mubawulira bo bagenda mu byalo nebakola assessment era gundi kabasi bamubaze ngenda bagirayo nga bogera ku kabasi bali abasajja bawakomisioninga bantu babantu baabwe nebagenda mubuli constituency nebabala tosobolakuatibuli omu yagudde eh. mafia yaddeate ah, yefiirwa nkugaye mafia tefiirwa abaganda bakuga nti omuwabu twayina emmere ye tabula gwatta asrong as kuba bo bakimanyi ti lwaki why do they find problems with a man like me amwalogant i make my money ninonjeza sente zange sifugibwa nebali bazina aa uh -uh. Ah. bulirwaba alukyamuzinga bakomawo bani bonna bakomyewo mm. kati eyo sindromu tugiina mu byobufuzi nti tugeze enjawulo kyeri wakati wembwa nekibe singa okwata embwayo eri ewaka nogiza mu national park efe enjala ekibirebe tekifa ekibe ekyo tekibeerangako domesticated kimanyi okweyigira kyetakulira eh, genda oyole amazike enkobe zebusitemu zize mu national park they die tezimanyi kweyigira zimanyi akukwasama kukanyugirwa menvu kati abantu banabo abali mu gavumenti kyobalaba bajoga nebabafukira omusolo nebakola ekinolaba omusajja wa phd nga miyingo sente zaziryangako 400 billion kati yazogerera bali abaziya bali kufaamu zaabwe bafuuwa mikka nti miyingo bilivus nti obwa minisita abufunamu so therefore kakati bano abalusula abanyampi bo because so ingiro obulusula n'obunyampi mu mutwe gwo you cease to believe that you can work hard abalusula be batya bayiga ne baleeta ne baleeta nanyine mbwa n'abagabirako be balusula era have written it the politics of abalusula and abanyampi nako katabo ku weekend kajja kuba kafulumi so kakati tegamba nti that's very important it is a triumph of the mafias bubafunye empira ku motoka zaabwe baje tu don't be excited except in western uganda mm. anti mumulowooza nti amawanga agatafuna midaali tegagenda mu olympics except in western uganda hey. Eh, kakati mmwe what you don't know this is buli, buli tiimu kati ejeyo abanadduka mu olympics atuuse ku kibinja ababuka aba, aba high jump bava ku gundi they gondi come back most of those people have gone through will never win it baminisita kumi nomuntebakomyewoanikitegeezaoinaogamba nti eriyoda namubala wano nemugaa nti eriyoda byansiba nebiragala eriyoda nemugaa nti eriyoda olobulemu ye azanya ekibaita political masturbation bakuryetingawo ku municipality nava eno nalaga eno nga bayina enkolagana ne kamuntu bayina omuvuka gwe bagala okukuba ava mu state house temusebe niyajia muwa wa minister kakati pogwe baba la atisi yoi katesu mbwa na ingirawo hmm. I heard put people like a katesumbwa. Why? Nabaganti ba katesumbwa chiba lese mu byobufuzi. Babe yambisanga conveyor belt. Katesumbwa yabaganti obanze na B. Fairo zizo. Mhm. Arrest me and see. I was an agent of somebody. Uno mukazi bukuru woman ya Shura Bank. Lwachi agende ntunga. Mhm. Ba katesumbwa heard put them to see be babbi. No. na nagamba nti pulezidenti museveni nga yeyali osiwekibuye nalaba court order yali giimplimentinze nembaga nti pulezidenti kagame singa yali rwanda abasajja ne babakwasa abatuusi batte batuusi banaabwe would have be picked epanga naye natema because those people who killed did, did, did not do it out of will baali babadde ne bakazi baabwe feerongo time ngaomutuusi amanyi nti omukazi muhutu no mukutu nga wasizo mutusi did they for kill themselves out of domestic violence it was an order so kakati izi nkubulya ne ganti who is the winner and the winner is the mafia bano tebagenda kudda mubba kubana uganda bayinza oba balina ekifaananyi kye balaba eh. ekyekibiina naye nga eh. mundi kintu eh. kirimu ebituli yes ekyokubiri kankusomera akatabo kano nakawandiika nti the invisible hand invisible hand najiwandika for the future will recognize me dated 19th july 2012 ulira ulira ulira ulira in my opinion the beer is mixed with the poison eh nabagamba nti in my eh, in my opinion the beer is mixed with the poison eh mvao mvao eh, therefore <laughs> on the roses these are explainable factors. But the NRM is not capable of explaining this. Likewise, a drunkard can die from poisoned beer or of overdrinking. The reason is why we are losing and the factors I have enumerated above can help us to understand whether a drunkard died because of overdrinking or poisoned beer. In my opinion, the beer is mixed with poison. Why do I believe so? anybody who wants to understand the nrm current political problems must stress them from the primaries the president issued directives to govern the elections he suggested that the party should have an updated voters register to avoid rigging and to ensure fairness and transparency at this time in 2010 museveni abalagira 2009 nti mutekewo voters register nakii At this time, there was a small group that was updating the register. However, other people took this role Mwarawambaba's, promising to produce an accurate register. However, their intentions were far from this actual role of producing and uh, taking over the register. They did not want to produce a clean and accurate voters register. In the process, no accurate register was made and consequently the NRM party elections were made by vote buying and favoritism and open rigging and money. I came out strongly and warned that the NRM organizing committee was deliberately undermining the NRM elections process for both the political and the financial benefits. At this time, nobody picked interest in what I was saying. Kakati Ochiraba. Mhm. nti akalulu kali akabiri kumi nagumubakatta bani tewaliwo voters register kano kano kabadde katya pulezidenti yatuse noga nti ah, anaabatali eh, ah. nga mumanyi kukyalo nti wenalemwalondewy did we spend money on this waliwo kisanzeewa ti aa ah, kati naabatalina kadi muyingire muli ekitegeeza abagenyi tebazze wange eh. Eh eh abali invited eh, tebazze. Tebazze. Emere dibi. Yes. Abe Kampala bane muve ku ntebe abe Kampala batu ntebe za bagenyi. Banange namwe musembere mutule ku ntebe zino kitegeza abe Kampala tebazze. <laughs> Because the chairs are ya we are reserved for the visitors. <laughs> kuba statement iyo eh. mkuru ngigamba yemu nali bwe bamukola nebanno nali bwe bamukola kati nalabi yazina gamba otazi yesate yaliwo na wano teriwo oli yagambe ku tv nzinze nzinze ndi ate tango odoi abashe ku interior bazimuwa votazi yesana azikana nti zali authentic mushabe njako kutula mu tango odoi amuteringi tezali authentic president mushabe bali chabamu wangu langa kotolo paka lo yaleta tango odoi was defeated in tololo because of the actions of Tango Doi. Tango Doi is an agent who is after something. So guidance ya mwemu seven jia koze hey, eh, karukano ya yale sobu zina. Ila nafe, nafe tuchitia. Tuinzo kera kumachia electoral commission netu gamba. Naba tali kuvota zirije samulonde. Kakati mm. ya emiako, uwe miyake kumino muna noji baliza kuchu. What was the purpose of the whole exercise? That's why you'd say, nti, obo, singaba yunebu bagamba. gamba. nti n'abaana abatawayo sente zaabwe ko zemujja kukola it affects next turn up bali bajja kugaana okusasula eh, if there is a possibility njja kukola njja kukola ebigezo yes museveni yakyettidde eh, aa ah, ah, bamuziga bali abasajja babala nze mbasobola wano abasajja tebalina mulimu mulala nabagaa nti bamafiya ba uganda obakompeyalinga naba stock exchange stock exchange a stock is uh, um, omuntu omuguzi wa bondis mu uganda temuli stock exchange why that's why the most of our companies are family companies anti batunda ki new vision yatunda ne president nagulamu baali babaiso bawayo dividends sente zayita mubuisi zino family businesses bmk ham ani zeziwangala kakati ham abagundi bonnayo abasonyiyo amabanja bano lebamugamba nti ate muwaavu kakati mwetemumanyi kiri mu kooti ababanka abakozi ba banka bavuddeyo nebalumiriza ti bakama baffe batugamba okubba ku akawunti yakamu kubanga abo baddira bakifuule political waliwo omuvuuka natandika okuintimidatinga abalamuzi nemuli kodinga ngadi ah, otuja kujawo kati aje mwe mbe ah, muruda olwa abantu bamutegera duke e, milioni ebanga yo ndabo tubereddewo yes. nga NRM teswa from register yali wo kukaka santi mbuza what was the process between why did we register a holiday and finances was spent by distributing voters register going to write to register NRM how come ntiatetutuka kunkomera ngati chiriyo bamubaza bayizi benyini omanyize nalwana ke ekigo nali mumeganya kigogumbya ekigogumbya eh, <laughs> eh. nali mumeganya eh. nali muyizi which my children are missing instead of going to hunt they go to the national park and watch animals kakati omuyizi amagezi ge gali bwe gati abala akasolo mhm. ndi omuyizi addira ente nazisibamu ebide embwazi kati embwa nezigenda nga zibogola zibogola kyovulapo muganda gamba nti akanaafa tekawuliza ngombe nedda kaziwulira abayizi bakola noise naye kyebayita ekizigo ewali shapusuuta tewaba noise kakati the animal is trapped is lowered into the quiet place mm -hmm. ate nga wali more dangerous wewali a sharp spearman kakati president bamubaza naye muntu nti bwokwekaligesa what will he do kuba abantu bagenda mugamba nti nrm singa abantu balonda bwe batyo nebakulaga nti gwe mukulonda ku nrm kubamu emirundi ebiri ebintu biri byebatamanyi one okulonda ku nrm kukulaga tumanyi abalonzi abali mu uganda kakati okulonda ku nrm bwe kubeera mulesi eh, namba oba half of the yesterday voters is an indication toyina bantu kakati ate bano ababbi bakibala batango odoyi nti weriyi accept epua tana apu nti no ajja kukkiriza bonna balonde ne bayitawo kati bonna balonde kitegeeza mivuyo eh, ne bayitawo bamubaza nti this one Uh, ah. ah, oh, oh, oh, olina kuambi eh, omukulu okugamba nti bonna balonde eh. mwalimu ensonga yokugamba nti omuwendo oguwere ku polingisanti bano kyebatamanyiwa okweka voters register kubanga otugambye tibuli kyalo olinako abantu 3 hmm. multiply by how many villages kitegeeza obwoledde obulwa obulina hmm. kakati if you carry out an exercise kukyalo kugamba abantu aba asatu nofunako kumi kitegeeza si babo bali kati bano batango odoyo abakola ebintu ebyo bamafiya ekyo tebakibala nti abagezi tujja kugamba ti oba tanapu yenaleemu yabaddemu miliyoni z'abantu bweziti era batango odoyi ono gundi wabakubira tana ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, agamba tango odoyi obululu businga badelegate si kyova laba nti bakwata kadaga bamugjeko interview kadaga longule believes nti bamugize nti monete mubuuza ye in the process kadaga is legitimizing elections tebakyayinza kubuuza namuganza tebayinza kuwa gundi tana aa ono ono ono aboggola boboggozi n'omutwe gwo nedda you answer tana uh, uh, uh, NRM delegates more less than the votes if we add up the total. Mm-hmm. Kati yete bote babala, a mafia must be highly intelligent. Boba gama mawulire ba mirundi mbagano kugira ngo ngano otya omumanna gusubula wamwe suku suku yongeza kabuli ngani ko gano kuge was stupid you are idiot you cannot use me to clean your stupidity kakati bobi balima tulina kyetuyita forward and backward nti bwokola kino kikwata mu kino omwana bwaba apama nnyo tomusiba nappi mumemata eh. ayonka ekitono eh. nappi ate osibye mudumu eh. otyo yes tukina kyetuyita how do you solve a problem tebalina budde babbi singa oyo omufuuvu doctor ali ku hired alina abamuleeta is part of this group that wants to retain power. This Lord Museveni and retain power. Chivula biyakwa natibiri iyo. Irata kubwa mawuliti. Ndikati mumuga ambaba agude, tebali agude. But uh, when yeah. you go to a hospital, uh, do you do you find a mortuary at at the church? By incumbents. Uh, do you find a mortuary at any church? Do clinics have mortuaries? Tugenda kusaba. Yes. But uh, uh, all the hospitals have mortuaries. There are people who survive and die. don't tell me about i cannot discuss how why ministers have uh, yes has government delivered sente sente za government na covid yani bazibi i don't expect the ah. ministers to perform nalio unyeza nokwewunya singa pa perform a moment mirundi singa pa minister ba museveni bakoze bulungi ekiwandi badwe unya singa government deliver it wali buzinja kubanga tubagamba there is when you lose an election and there is when you are defeated museveni tawangu wanga kumukampala he loses ababbi babba kampala ne batulugunya abantu babautoda ne bakolaiwasinvited okwogera mubakada benalimu nebagana naye mumukoze ekiwana bagoba utoda nga mulaba kasiita sekito natawanya nagala amaduuka nga mulaba kati sekito bwe yagenze mukwesimbawo has nrm tried to capture kasiita if you know that kasiita is important where are you to capture kasiita government ya delivering hey. yenso wachi wa minister yes. bagude era yeshi nyata ya ine nkulanga akugamba if you defeat a minister you become a minister gwa mwangude hey. era kigundi moyi moyi ategera ndi omukuba minister bagenda kugwa namuyita namugamba do you know that you are going to lose elections nagandi amunota awe anti ugenda kugwa nakuwata milioni oba kumi eza kenya nazimuwa gendo ziwa balonzi i need you kyagenda mu td dobi nga sipi ya motozi ya wano mm. nechigula benzi mm. bazi teka mkuma nga anfu nga fake money where have you got this money into from state house mm. neba kubabati dobi tibu uza plate mui is it true your excellence that you, you have given yes. this money fake money into yes where is he he's, he's, he's, he's buying Mercedes Benz. <laughs> Arrest the idiot. Hiyo mjinga kabisa. Bamu wadagi ni mkabi. Did I tell you to, kumanga, Kenya nsi nini? Zonzo na sente zimulaba. You can only tell a fake currency mu banka system. Ah, Kito mm. ina capacity. Kati mwonsi nini, ugambo ti anti sente, eh, eh, zinomfuwendaunalebasa ah, mm. okumpa akapapulanikabakatukuli paulo ekyanga bamukwatira mu banka ngaatuteyo gundi atuteyo ani atuteyo paundi zebabye ebungereza baba paundi ebungereza bazibira ekitugulu nebamusasulako bamukwatira mu banka wayi zino sente zali mu transiting enamba zazo ziyoleri translated enoro banks transmitted pauletyanga bamukwata former prime minister bamunywereza mu banka ngaalina feke mane kubanga bazibba ekitugulu nebazibba nebatyamu n'oyo omusajja owa poliisi bali basulumula mulima bakwati kati ono pawulet anga bamusasudde yakera mubanka tebamukwatirayo kuba sente zali zimazeko but if you had kept his money akantu kamwe kanyumidde bwowangula minisita fuuka minisita kinyata you defeat a minister you become a minister but tulina magezi kakati to, to me thats not important nti are we losing in kampala or we are being defeated we are losing in kampala not defeated because at one time ababaka bonna abali mu kanso ya kampala bali benalem we had the majority lukwago yajjanga independent musisibwajja ne lupia banda nono omuvubuka nebanyaga ekibuga omwana oyo yalanga ebyako nga nti minisa wa presidents nti uh, uh, uh, alese train mu ggwanga nebakubaabaero ne babajjako ne banyaga ettaka lyonna ne balitwala kakati what happened musisi nakwata kanso yabakansa nabatwale mutropical bank nabewulira emmotoka tebaddamu kutuula babagala okubba kakati awirosi okuva ku nkumi nya mu bisatu mukalulu ka biri mukaaga besi yetuwanguza biri ka kumi nagumu mukano bwetuzeeko nebibala bya musisi museveni byemukampala nobulwa emitwalo kumi namusanvu nga tetwalonda nkeera is he losing is museveni not popular is popular naye abantu bakuba oninga warning shorts shorts bakwagala nayenakwata sente nenakyobe nayingira ekibuga nagenda ngazigaba nga gyazigaba gye bazijja bagenda muowino nebabagaa nti mwe tubaletedde miliyoni bina ku akawunti ebibiri fe twabyesabiddeyo nebazijjayo nebagenda tuvudde mu state house omuvuka ono omwami gundi kisanja eyali azigaba yasanga abemundu ewuwe va musente kakati ki awerosing oh, oh, weare being defeated ongambe nti populaty ya museveni eriruddawo mukibuga mweri eh, one of the strongest uh, eh, strong holds of nrm kampala era nabagamba tisirabanga kibiina kiri mu buyinza kirina maanyi mu kampala ngaanekubuulire nrm is next busenyi manya kampala kibira obululu mu kampala ne bofunamu emitwalo kinaana nga bu district bwobutambala buli akayi bukyotera bulina abalonzi emitwalo ena oba okubi gwafunye emiliyoni mu kampala oba okubi bwobutambala bumeka mm, mm, e, e, ekyo tekinyonyola popularity anti nkubuulidde efunamu ate nga ekigifunyamu kiri kimu nti egavumenti zonna enkyamu amaanyi gaazo gaali mu kampala mu kampala mwalimu lisiiti ya sente nga bwoba otambula ne sente bakubuuza lisiiti ya pesa ikowapi eh. wanu kalanda luko ngasaze munde bati bali nyayo katuyitayo beirut wano wonna e kasubi museveni agenza okujja nga wonna bayolako abantu ne babayola mu lubaga ne babayola eyegundi emutundwe ne babayola wa abakazi ne babayitisa emifaliso ne babayingiza olubiri hmm. ne babawasa muwanga n'abayita nti mujje abafiiriddwa ebintu byammwe mujje baziriyo yajja esaawa munaana nga alina driva we wakugulu kumu n'abagambi babuulire bw'obanga oyina esaati bbiri muganda we omujasi nakusabako emujumuwe muganda wo ali ku lutalo bwajja muganda wo omusirikale najja mu nyumba yo nayagala okutigirako ne mukazi waba amulidde muweemu naye <laughs> baziriyo tewali yajja kintu mu lubiri kakati olwokuba fe wano mu lubiri wano wano mu kampala waliwo omusajja ali wamaje yajjanga essaawa mwenda nekisawo kye nga mm. tanyega muntu ne mundu ye natambula ekikubo kyonna nga basula mubusuzi sente tewali anyega nga basula mubusuzi nga mukampala mulimu bbaala emu yokka ekeesa bagita ngu odokomiti odokomiti yali awongakokopala oba odokomiti kitegeezaki odokomiti nga yebbaala mukampala yo saawa munaana nga badyali yabagundi yali bamaje nga webabeera odokomiti nga yebbaala yokka eri mukampala kakati because the kampala people suffered when the president took over naataeminga amaje people believed kyobula nkuga nti mu uganda mulimu uncelebrated unique things about museveni abantu zebatakola nti oddira otya gwe nogendanga e rwanda bwoleeta embonda z'abawala nga uh, e, uh, e, e, betundira opposite ne makindi balakis mm-hmm. kumulembe kwamini okikola oba ogomba ti kyebalikozaawo baliyodde bamalaya nebakyo anti mwemunonya basajja bwoba mutunda fe tetulina ti munabuza nini <laughs> <laughs> nolaba enkambi yemakindye ngaebizimbe bijetolodde mm, mm, mm. nolaba olubiri balugano dusimba kainalinsubuga yali agala kalina eyamaanyi awo etunulidde akayanja bamugamba totunulya lubiri kati because wano ku mulembe gwokera olutwa abasajja bava mu city kanse awo babaletanga baserikale ne balaba omukazi atambula ayina olubuto the pregnant woman is bery was street to determine whether she was carrying a, a female or male filters. Mm. Ah. Yes. Okay, we were minister wa deep thing about Mita Gund, Mulos, and minister wa information. Na ni bateka waka chika kasi nsa linga mauli. We refuse. Chumuli biyo pa nabiyo civic case. Ni bateka waka chika kareka kumauli. Some of these people are making a noise who were members of that committee. Katilo kubechi buka chino cha safari inga nyo. kyovaolaba nti pulezidenti bwe yajja bantu be be bakikubye obubbi bwabwe bwe bukimazeewo katuge tukomeo katono nnya mpuliriza abaagalwa abo nga beekuumidde awaka obulungi naawe bakuume nga bayungiddwa ku mukutu ne airtel voice bando okimanyi nti osobola okutonera abaagalwa abo airtel voice bando yonna gy'oyagala kubwereere iye okutona voice bando kwabwereere abatali kusasula yadde nyiga bunyizi sita emu nnya mwenda sita musanvu hashi oba sita emu 00 sita bbiri sita mukaaga hash kati olyoka olondewo ku bando eyaddeire eyawiikire eya buli mwezi zaaweze oba naiti bando hmm, yingizaamu namba y'essimu eyoyo gwotonera kati salawo okukozesa airtime oba airtelmoney okusindika abaagalwa bo bakuumire ku lukutu ng'obatonera airtel voice bando ku bwereere airtel the smartphone network omuzadde olimu omwana atusiza okusoma nandikye waniagadde omwana w'abangube omusingi ogw'eddiini okukozesa n'ebyensi nina essanyu ogukwanjulira modern islamic schools namasuba opposite ne freedom city gyesomero likkiriisa buddeyo okubangulira omwana gwo ku musingi omunywe mu byenjigiriza somero lya kisulo okukosa n'abava ebweru